Hallingdal og holværingen. Dommer Dommertrio for dagen er Ole Jonny Ulleberg fra Skrim. Assistent nummer én Hans Egil Drolsum fra Vikersund. Og assistent nummer to Kasper Lillevik fra Ådal. Holværingens lagoppstilling er nummer én Lars Solberg Hagelsten. To Niklas Bjørlo Syversen. Seks Emil Alfredsen. Sju David Hildebrandt. 17 Pappardi Simenika. 19 Eskil Årevik. 21 Håkon Nilsen Røste. 24 Even Roterud. 25 Magnus Carlsen. 33 Espen Berg. 35 Marius Palm Morin. 41 Benny Ove Olsen. 69 Grisander Hansen. Og på benken Espen Håkonsløkken Årdalen. Og eh, spiller i rødt og svart. Så er det da Hallingdal fotballklubb som spiller da i sine hvite og svarte drakter. Nummer én i mål, Per Oskar Stave. Nummer to og lagkapteinen Fredrik Aas Røkkum. 15 Mikkel Storeskal. 22 Per Aksdal Nyhus. 75 Olav Kvåle Myksvold. Nummer 7 Jonas Bergane. 11 Magnus Magnetun Bekken. 14 Birk Stian Bjerkreim. 50 Torleif Rullestad. 69 Lasse Solum Moen. 19. Jørgen Hesla Bergen. På benken har de da nummer 18 Stian Bråten. 23 Adrian Logo Bredesen. 24 Anders Mastrup. 32 Ole Cato Stubberud Haugen. 35 Johannes Bakken Kleppa. Og 97 Mats Østdal. Da veit du at det er på et annet sted enn der du har mm. Generalsponsor voor HFK is da Eco Energie. <laughs> <laughs> Bravo! Good morning. reise med Horafjellet. Når du slår opp omkring det. Men det er vel det mennesket, søster. Altså. Fotball, venstre ned. Men Stop. 可能，哎，我那边。 ấy đó À, bỏ đó gỗ

Thank you. Det er også åpen eh, kiosk her på banen. Der du får kjøpt kaffe og vaffel, eh, saft og iskrem. Og kiosken er da i sørenden av banen. I en rød garasje. så kan du reise i garasjonen mer enn Gaupobiliet. Her kan du også reise i garasjonen og gå før. Jeg var for så vidt på vei bort til Hei sann! Var det is? Yeah.

Da setter jeg meg på kongetribunen. Ja, ja. Jeg kan sette meg bortpå der. Ja, men med sol Jeg var redd det var så publikum at det ikke ble plass. ja, men det er bra, dette. Ja, det er bra. 我迷茫了。 filma hele Ja, ja. Du er presse. Det er jo en sensasjon, dette. <laughs> Nesten. I hvert fall. Men du skulle være på andre sida, for det er jo ikke sol her. Nei, men det går bra, dette, skjønner du. Han tar av for det. Ja. ikke det mål? Nei. Det var rett over, tror jeg.